Allora, non lo faccio da lei. Lo facciamo da un po'. Io te lo faccio. Cosa vuoi? Il mio cellulare non ce l'ho più. Oh Marco, sono stata maggiorenne, sto facendo una patente. Io sono in cinque. Ma tu sai. È il suo È il suo compleanno. Quanti? 20? Sapevo che eri lo stesso anno mio. Salve. Però eh, dobbiamo andare, dobbiamo andare, dobbiamo andare. Ciao. Ciao. Ciao. È l'aria di Taormina. Eh. Ciao. Facciamo peggio, dai. Faccia più caldo qua. Era Taormina. Ascolta, abbiamo portato un mazzo da brisco. briscola. Eh? Abbiamo portato un mazzo da brisco. No, come da brisco. briscola. <laughs> Bello.

altro. Centanile già sta. Eh, scemo. Eh, invece un passo avanti dalla macchina. Non ho finito. La macchina. Mi sa che sono mangiato Jingle Bell. Jingle Bell. Jingle Bell. Vai! Eh. Guarda, benissimo. C'è la porta, a un certo via, partiamo. Però che fa? Passate i ballerini, pagate voi subito. Grazie. Carpina. Sono scarsissima. Gelata. più brava. Perfetta, vedi se faccio Noi non abbiamo qua, Jimmy! è fatta fare anche l'autografo. E resto, niente. Ma la confoglio. fatto agitare. la scarpa ha detto è mamma che mi ha mandato come ti chiami? Rossella Ornella eh, c'era una cantante che cantava finché la barca va finché la barca va tutto a posto Ornella tutto ok? fai un po' così ok? Je ne pas à faire les cousines.